Ils ont foulé son territoire, anéanti sa descendance. Elle est vénère. Elle va casser du nub. Edio Games présente une exclusivité The Ultimatus Battle. Cocotator, le nouveau boss.